Mw disappointment E comprenas cia, consideras me stranga, sami dea noi, cae mal sami Saluton, kai bonvenon venon al nea nova Zamenhofa medito. Antau iom da meditoi, mi laut legis iom post iom la tutan texton de la congressa parolado en eh, Bulonio, Cemaro, la fama unua congresso en 1905. Tamen mi decidis, hodiau, relegi parton de gi, do mi estos ie pagio 365, rande de la fino. Balda o la laboro e de nia congresso, ne dicita al vera fratigio della homaro. En tiu ci solena momento, mia coro estas plena de io ne difinebla, cae mistera, cae mi sentas la desiron faciligi la coron per ia pregio. Turni al iu plei alta forto cae alvoci gian helpon, cae benon. Carai, hodio estas speciala tago, cae speciala vespero, char morgau estas Christnasco, cae ciel vis mi crescigis uh, eh, ciel cat rom catolico, do mi ne povas eviti senti ion, ci vespere. Cae la vortoi de Zamenhof memorigis al mi che, malgrau la facto che mi estas sen religiulo, tio ne signifas che mi estas ne sentema pri alta forto cae aliai. Ni diru, coincidoi inter la homaro cae la naturo. Mi pensas che facte mi estas profunde convincita, por usi alian Zamenhofan esprimon, che la homaro scias ne multe pri la fisica naturo de la mondo cae de la universo. Cae do mi pensas che pregioi povas helpi se ilin estas postulemai, sed sincerai, e la coro. Do mi bondesiras al vi ciui felician Christnascon, nascon, sen depende de via credo, kai gis morgau kiel ciam antauen, sen fine.